chamome Sara e hoxe vou a leros un poema de versos da tarde laranxa. Só que antes vou a deciros cales son as partes dun libro. A cuberta, a contracuberta, o lombo, a portada, o título, a autora e ilustradora e despois temos a colección que é Árbore e a editorial que é Galaxia. Agora vou a leros o poema, que se titula O meu libro. O meu libro é un planeta que me chama, que me peta, unha lúa, unha pelota, unha flor, unha mascota, algo feito para min. Co que río e paso tempo unha luz, un alimento, unha porta, unha cancela, un camiño sen un fin. O meu libro teno todo, lama, terra, ovella e lobo, erva, froito, sol e sal. Come un libro cante e vincro, e vincro. Dame as dúas, dame as cinco. E se estou canse non durmo, abro o libro, e eh? a soñar. Todos os libros, películas e CDs que levedes para vos a casa ou aula teñen que estar anotados no ordenador. Igual para devolvelos, tedes que deixalos sempre aquí. Non poden ir pos estantes sen anotar a súa devolución. Sabías que podes escoller e consultar ¿Dónde tú acaso de cualquier otro lugar? ¿Ainda non conoces a página web? invitamos a probarlo. Estos son los libros de canción infantil, deste lado os contos las poesías, que corresponden á imaginación. No caixón e polo outro lado os libros, informa os libros de información, que recoñecémolos por este dibujo. Aquí estamos libros de ficción. Na ficción hai diferentes tipos, a narrativa, a de cómic, a de teatro e a de poesía. De, a, debaixo de cada libro hai unha pegatina, como esta, que indica o nivel lector. Os libros están ordenados alfabéticamente polas tres primeiras letras do apelido do autor. O longo do libro danos moita información sobre a temática e o seu lugar na biblioteca. Sabes o que significa etiqueta? Primeiro, Fíxate nas cifras da CDU. Segundo, aparecerá as tres primeiras letras do apellido do autor en mayúscula e, por último, as tres primeiras letras do título do libro en minúscula. Estes son os libros de información. O sabemos porque teñen un número redondo na parte superior do lomo. En este panel temos un montón de cifras. Cada cifra corresponde a unha materia. 72, Arquitectura. 73, Esculturas e Manualidades. Todas as bibliotecas están ordenadas pola CDU, a Clasificación Decimal Universal. Os libros están ordenados polo apelido do autor. Aquí tedes discos e libros discos que podes coller un ratiño no recreo ou antes de levarlos para casa escutando música e vendo libros. Naquel andén tedes documentais e películas tamén clasificadas pola CDU. Aquí está a Roboteca Galleira, donde podes usar os escornabots e os taboleiros. Tamén hai outros robots como o Lego Guido. Nesta parte, temos libros para que desarrolles a túa creatividade. Aquí temos xogos para que ti te divertas. E por aquí temos a cociña, para que a uses como experimentos ou receitas.